Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe. aïe, Superman. non Oh le méchant chat. Eh bah mira, mira, mira, mira, que drift, que drift. Ma tête qui dépasse de la voiture. Coucou. Ah À l'aide Ah Je suis coincée. Verre de terre. Oula Oula Ouh savais pas pu faire ça. Oh <laughs> Non No No God, please no Yo <laughs> J'ai même pas fait exprès Wow, Non Non, je ne coulerai pas Je ne coulerai... Non Thomas, continue. Ah, <laughs> Je peux conduire Hein, on peut pas aller plus haut Ouais <laughs> Ah Ah Aïe Ouais Il lui est arrivé quoi, lui Mais comment c'est possible Slenderman, c'est toi Ah Bonjour Nope Ah Oh Oh animal Tut tut Oh Au revoir. Oh <laughs> What Ah C'est quoi ce mal? Oh, c'est un nounours Oh, c'est un nounours oh <laughs> Hein, c'est quoi ça <laughs> C'est mon grand frère C'est mon frérot, ça mais c'est quoi ce gros nounours <laughs> Gang des chauves. <laughs> What Mais <laughs> what Je peux même plus le pousser Hein Ah C'est quoi ce bordel C'est qui qui fait tout bugger comme ça je crois que c'est Diplade hein, qui fait tout. Euh, lui là, il est bizarre. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. C'est quoi ce rire <laughs> Oh Phoenix hein? Non, c'est lui C'est lui Bye, bah, <laughs> rire démoniaque comme ça. Ok. Euh. Hello? Give me a kiss. come here, come here. No. Come here. I just virus. What the fuck? Oh! yeah. <laughs> Please. What the fuck? Mans, mans. Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus. Pourquoi je suis restée là, moi Mes copains <laughs> <laughs> Salut Ah <laughs> Il leur manquait quelque chose sur les épaules, non ah Mais what Je suis cachée What the fuck? <laughs> no, no, <laughs> Give me the apples. I want the apples. <laughs> oh, you <laughs> C'est vraiment n'importe quoi cette map. Hein? Pourquoi ça fait autant de boucan là Ouais, y a un truc chelou. Ah bah ouais, y a quelqu'un qui a fait planter le son du jeu. What Frère <laughs> Salut Attends, ouais, peut-être si je fais comme ça. Ouais <laughs> Oh oh Help <laughs> yeah. Oh Oula Ouah Ah Oh oh In fire Voyons. Oh là là Oh là <laughs> Il est content, il est content. Soy Luna, eres tú. Soy Luna, eres tú. Estoy cerca de alcanzar I can't. No. <laughs> oh, uh oh.